koji je najmanji zajednički sadržalac, skraćeno NZS, brojeva 15, 6 i 10. Dakle, NZS je baš ono što mu ime kaže. To je najmanji zajednički sadržalac ovih brojeva. Znam da vam ovo i nije baš pretarano pomoglo, ali hajde da zapravo prođemo kroz ovaj zadatak. Da bismo to uradili, zamislimo različite sadržalce brojeva 15, 6 i 10, a potom nađemo najmanji sadržalac. Najmanji sadržalac koji im je svima zajednički. Dakle, hajde da nađemo sadržavce broja 15. Imate 1 puta 15 je 15, 2 puta 15 je 30, onda ako dodate 15 ponovo, dobit ćete 45, onda dodate 15, 60, dodat ćete opet 15, dobit ćete 75, onda opet dodate 15, dobijate 90, plus 15 ponovo i dobijate 105. Ukoliko ništa od ovoga ovde nije zajednički sadržalac sa ovim ovde gore, onda ćete morati da tražite dalje a mi ćemo se ovde zaustaviti. Dakle, to su sadržavci broja 15 sve do broja 105. Očigledno možemo da nastavimo odavde. Hajde sada da uradimo sadržavce broja 6. Jedan puta 6 je 6, 2 puta 6 su 12, 3 puta 6 su 18, 4 puta 6 su 24, 5 puta 6 je 30, 6 puta 6 je 36, 7 puta 6 je 42, 8 puta 6 je 48, 9 puta 6 je 54, 10 puta 6 je 60. 60 već djelo interesantno jer je on zajednički sadržalac i broju 15 i broju 60, iako već imamo dva od njih ovde imamo 30 ovde, imamo 30 ovde, 60 ovde i 60 ovde, tako da je NZS, ako bismo se bavili samo najmanjim zajedničkim sadržavcem brojeva 15 i 6, rekli bismo da je to broj 30, ustanovili bismo da je to 30, hajde da ga zapišemo kao međurezultat, NZS od 15 i 6, tako da najmanji zajednički sadržalac, najmanji sadržalac koji je zajednički za oba broja, vidimo ovde, 15 puta 2 je 30 i 6 puta 5 je 30. Tako da je ovo definitivno zajednički sadržalac i najmanji od svih njihovih NZS-eva. 60 je takođe zajednički sadržalac, samo je veći. Ovo ovde je najmanji zajednički sadržalac i to je 30. Još uvek nismo razmišljali o broju 10. Hajde da razmotrimo broj 10. Mislim da uviđate kuda sve ovo vodi. Dajte da uradimo sadržavce broja 10. Oni su 10, 20, 30, 40. Dobro, već smo dovoljno daleko odmakli. A 30 je zajednički sadržalac i od broja 15 i od broja 6 i to je najmanji zajednički sadržalac svih njih. Tako da se tu u stvari radi o činjenici da je NZS brojeva 15, 6 i 10 jednak 30. E sad, ovo je jedan način kako možete izračunavati najmanji zajednički sadržalac. Doslovno samo pronađite sadržalce svakog od brojeva i onda obratite pažnju na to koji najmanji sadržalac ima svima zajednički. Drugi način da to uradite jeste da svaki od ovih brojeva rastavite na proste činioce. I NZS će biti onaj broj koji ima sve elemente koji se dobijaju rastavljanjem na proste činioce i ništa drugo. Dajte da vam pokažem šta pod time podrazumevam. Možete to da uradite na način od malo pre ili možete da kažete da je 15 isto kao i 3 puta 5 i to je to. To je rastavljanje na proste činioce broja 15, 15 i 3 puta 5, jer su i 3 i 5 prosti brojevi. Možemo da kažemo da je 6 isto što i 2 puta 3, to je to, to je njegovo rastavljanje na proste činioce, jer su 2 i 3 prosti, onda možemo da kažemo da je 10 ista stvar što i 2 puta 5 i 2 i 5 su prosti brojevi, tako da smo završili rastavljanje. Tako da NZS brojeva 15, 6 i 10 samo treba u sebi da sadrži sve ove proste činioce. Ono što mislimo po tim je, da se razumemo, da bi nešto bilo deljivo brojem 15, mora da sadrži barem jedno 3 i barem jedno 5 u svojim prostim činiocima, tako da mora da poseduje makar jedno 3, makar jedno 5. Ako broj za svoje proste činioce ima 3 puta 5, to mu obezbeđuje da je deljiv sa 15. Da bi broj bio deljiv sa 6, on mora da ima barem 1, 2 i barem 1, 3. Dakle, mora da ima barem 1, 2, a 3 već imamo ovde. A to je sve što želimo. Samo nam fali 1, 3, dakle, 1, 2 i 1, 3. To je 2 puta 3, što obezbeđuje da budemo deljivi sa 6. I čisto da razjasnimo, ovo ovde je 15. I onda moramo da se uverimo u to da smo deljivi i sa 10. Moramo da imamo makar 1, 2 i 1, 5. ovo ovde 2, nam garantuje da smo deljivi sa 10. I sada imamo sve. Ovo 2 puta 3 puta 5 ima sve proste činioce, bilo od 10, 6 ili od 15, tako da je to NZS. Dakle, ako sve ovo pomnožimo, dobit ćemo 2 puta 3 je 6, 6 puta 5 je 30. Dakle, radite na bilo koji način. Nadam se da ste se ušemili sa ovim i da uviđate zašto sve ovo ima smisla. Ovaj drugi način je malo bolji, ukoliko pokušavate izračunavanje za vrlo složene brojeve. Brojeve gde biste možda morali da množite dugo, dugo vremena, u svakom slučaju oba ova načina su legitimni načini dobijanja najmanjeg zajedničkog sadržavaca.